zusammen, wir sind heute hier auf dem Hasemer E-Day in Berlin und bei mir ist Markus Mosen. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Markus Mosen ist im Aufsichtsrat von N26 und ehemaliger CEO von Congardis. Markus, du warst hier heute und Speaker und hast einen Vortrag gehalten ähm, über Digital Payments. Was würdest du sagen für all diejenigen, die nicht bei uns sein konnten, was sind die drei zentralen Kernaussagen des Vortrags? Gut, die Überschrift war <clears throat> ja Digital Payments immer in Bewegung. Mhm. Äh, das heißt, dass in unserer Branche äh, immer sehr viel los ist. Ähm, wenn man da so von außen äh, vielleicht manchmal wahrnimmt, hat man, kriegt man das nicht alles so mit. Das habe ich versucht in dem Vortrag rüberzubringen. Wir erleben gerade sehr viele Veränderungen Corona, also Covid-19 hat natürlich äh, auch nochmal so einen Push äh, gegeben, dass viele Leute jetzt lieber mit der Karte oder auch mit dem Smartphone äh, bezahlen, also nicht mehr mit dem Bargeld. Also wir sehen sehr stark ein Wachstum von ja, bargeldlosen Zahlungen, auch am Point of Sale. E-Commerce hat zugenommen und ähm, das Thema Mobile Payment hat in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren auch äh, viel mehr öffentliche ja, Beachtung gefunden, schon alleine wegen äh, Apple Pay. Also das hat äh, wirklich, denke ich, das Thema ja, Mobile Payment auch zum Durchbruch verholfen. Ähm, wenn wir vom Thema Mobile Payment sprechen, sprechen wir gleichzeitig von Digitalisierung. Ähm, es gibt keine Branche, die sich davon nicht beeinflusst sieht. Ähm, wo sind die größten Faktoren in der, in der Bankenwelt, wo Digitalisierung greift? Wo liegen die Herausforderungen, wenn wir auch an traditionelle Banken schauen? Gut, die traditionellen Banken sind natürlich, äh, ja, wie das Wort schon sagt, von der Tradition her sehr stark auf analoge äh, Prozesse oder auch analoge Wege in der Kommunikation mit dem Kunden ausgerichtet. Äh, wir lesen gerade auch sehr viel über äh, Filialsterben, also dass äh, Banken oder Sparkassen ihre Filialen auch jetzt nach äh, Corona oder in Corona gar nicht mehr aufmachen. Ähm, und man sieht, dass hier auch wirklich eine ja ein, ein Umbruch stattfindet äh, im Banking. Das Thema Online-Banking äh, hat deutlich zugenommen, auch in den letzten Monaten, also das kann man äh, auch beobachten. Und äh, auch hier, denke ich, wird das Thema Mobile eine viel zentralere Rolle spielen, also das Smartphone. Also Banking im, im Retail-Banking über das Smartphone äh, wird der neue Standard werden. Äh, das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Äh, gut, also meine Generation äh, wird da vielleicht weniger affin sein. Ähm, äh, ich bin es natürlich äh, aufgrund äh, dessen, was ich so treibe und mache, aber die junge Generation, und das sind ja auch die Zielgruppen, die ja, die Neobanken, wie es so schön heißt, auch ansprechen. Also N26 natürlich auch als, denke ich mal, sehr bekanntes deutsches Unternehmen, die genau diesen ja, ähm, diese Erwartungshaltung, dass ich auch Banking über das Smartphone machen kann, so wie ich viele andere Sachen auch heute über das Smartphone mache, äh, ja, die das umsetzt. Und da, denke ich mal, werden traditionelle Banken äh, noch sehr stark durch einen Veränderungsprozess laufen müssen, um da vielleicht hinzukommen. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, wenn man global schaut, sind digitale und mobile Payment-Methoden bereits äh, gut angenommen und ähm, der deutsche Markt verhält sich da anders. Ist das so? Und wenn ja, woran liegt das? Das ist äh, so. Ähm, die Deutschen zahlen ja angeblich äh, bekanntlich sehr gerne mit Bargeld oder haben eine hohe Bargeldaffinität. Äh, das Thema Mobile Payment war vor zwei, drei Jahren noch kein Thema im deutschen Markt. Ich selbst habe mich eigentlich in den letzten 20 Jahren immer wieder mal mit diesem Thema Mobile Payment beschäftigt. Also wenn man vor zwei, drei Jahren noch mit Kollegen in der Payment-Branche sich unterhalten hat, hätten die gesagt, Mobile Payment, wofür brauche ich das? Mhm. Ähm, ich war schon damals der Meinung, dass äh, das nicht unbedingt sehr äh, weitsichtig ist. Und ähm, dann ist ja 2018 äh, Apple Pay auch in Deutschland gestartet und auf einmal war das überall auch ja, in den Zeitungen, in den Medien äh, zu lesen. Ähm, einige Banken haben das dann noch unterstützt, also ein paar wenige Banken. Äh, natürlich waren die Smartphone-Banken, also wie N26 auch mit äh, dabei, direkt von Anfang an. Äh, einige Banken haben erst gesagt, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Äh, und äh, in den letzten zwei Jahren, denke ich, haben sehr viele Kunden dann dieser Bank gesagt, naja, also warum kann ich das nicht hier machen? Und ja, vor kurzem haben ja dann die Sparkassen auch ein Einsehen gehabt und haben das Thema Apple Pay eingeführt. Aber natürlich geht das Thema Mobile Payment über das Thema äh, rein bezahlen am POS äh, auch hinaus. Also man muss schon eine integrierte Lösung haben, wo sowohl der POS als auch der E-Commerce, als auch der M-Commerce unterstützt wird. Und das sind natürlich schon äh, die großen ähm, Payment-Plattformen, wie jetzt Apple Pay oder Google Pay, die das unterstützen. Dahinter liegt in der Regel eine Mastercard oder eine Visa Debit Card. Äh, und das ist natürlich eine Herausforderung für die eher noch national aufgestellten äh, Karten-Schemes äh, ich denke, hier werden wir auch äh, noch viel Veränderungen äh, in den nächsten Jahren sehen. Sehr gut. Und abschließend, wir sind hier auf einer Veranstaltung für Hoteliers und die Hotellerie. Ähm, wenn du drei Tipps geben könntest einem mittelständischen Hotelier, der sich dem Thema Payment annehmen möchte, wo fängt man da am besten an? Ähm, so wie ich das erlebt habe, auch in den letzten Jahren, ähm, also in meiner äh, Concardis-Rolle hatte ich natürlich auch viel mit äh, Hotelbranchen oder mit Hotelanbietern zu tun, weil das schon ein Kernsegment auch von der Concardis ist. Äh, das ganze Thema E-Commerce, denke ich mal, ist eine große Rolle, also dass man eigene ja, Webseiten hat, über die man auch letztendlich die Buchung äh, von Hotelzimmern machen kann. Äh, ich glaube, dass da viele ja, mittelständische Hotels äh, bisher noch nicht so weit waren. Mhm. Äh, und damit geht natürlich dann einher auch das Thema, äh, das auch über das Smartphone äh, zu machen. Also wenn ich jetzt als ja, Business Traveler unterwegs bin, was habe ich immer dabei? Das Smartphone, da habe ich meine ganzen Termine drin. Also dass ich da auch natürlich meine ganzen Travel-Themen inklusive Hotel etc. managen will, ist ganz klar. Und darauf, glaube ich, muss man gehen. Und das fängt äh, bei äh, Hotels äh, bei der Reservierung an. Das wird dann in den Check-in-Prozess gehen, also wenn ich im Hotel bin. Da gibt es ja auch schon Anbieter, die das über das Smartphone machen. Dass das Bezahlen natürlich im Hintergrund dann auch darüber stattfindet, ist klar. Und ich denke auch hier, leider Gottes, in Anführungszeichen dank Corona, wird es Innovation geben, dass man viele Services auch in dem Umfeld eines Hotels dann über das Smartphone buchen kann und abwickeln kann. Absolut, das sind tatsächlich die positiven Seiten, wenn man es so sehen möchte. Ja. Ähm, spannende Aussicht. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit Gerne. und ich wünsche noch einen äh, interessanten Tag hier auf dem Hasenmarkt. Danke. Danke.